Hola, benvinguts a Contrasons, jo sóc l'Ivan, el que s'amaga i filma és el Javi, i avui farem un viatge musical que ens portarà a Belfast, però abans passarem per Brooklyn i Chicago. Començarem amb un projecte que he conegut fa molt poc a través del segell Function Operate, un segell afincat a, a Brooklyn que té propostes bastant interessants. Es mou entre el pop sintètic, la EBM, o l'electrònica així més obscura, ells es diuen Light Vision i el tema és Divulsia. Doncs seguim a Chicago amb un trio que naixia l'any 2008, es mouen entre l'indie rock més nu i la psicodèlia, en aquest cas podríem dir també que trepitgen un ritme crowd rock. Fa uns mesos editaven un EP que inclou el tema que us proposem. El tema és Incògnito i la banda és Pool Holograph. I acabarem a Belfast amb un projecte que vaig conèixer de la mà del segell que edita bandes com Girls Names, Sea Pinks o Cloud Nothings. Són un projecte del que tampoc en sé gran cosa, el que sí que sé és que m'agrada molt la seva música. El segell és CF Records, i per Sant Valentí de l'any passat són tan generosos i tan amorosos que regalaven un EP d'aquest projecte que us proposem. Es diuen Charles Hearts and Hello Translinks i el tema que us proposem és Blue Romance. Doncs fins aquí el Contrasons d'aquesta setmana. Us recordem que els requadres aquests tan estupendos que surten en pantalla són links que us porten als temes que proposem i esperem doncs, que descobriu alguna meravella. Fins la setmana que ve.